Panowie, to wszystko wypuścił w skarpetkach. Ja ostrzegam, przestrzegam, panie kelnerze. Zastanówmy się nad sensem życia. Witam w kolejnej parodii wydarzeń, tym razem zajmiemy się udawaniem Lecha Wałęsy przez Michała Gierczaka w 2016 roku na tej samej ulicy co nagrywał odcinek ze smażeniem na niby z razików po wiedeńsku, Alabuef, Stroganow. Udawał Wałęsę od momentu kiedy koledzy go do tego namówili, zaczął się wygłupiać przy ludziach na rynku w Radomiu i mówił o walczeniu o Polskę, oczywiście to wszystko jest zmyślone, ale mówiąc dalej to chciał udowodnić swoją plątaniną, że wszystkie pieniądze nosi w skarpetkach i oszczędza. Gadał o Tusku, pomniku Hobernardyn, zastanawiał się nad sensem życia, udawał, że gada z panem trenerem podczas rozmowy o sensie życia. Mówił o kładzeniu pomników i wypominał, że budują pomniki z brakiem sensu. Zobaczcie Państwo sami, co mówił na następnym filmiku z udawania Wałęsy. przestrzegam przed wyborami będzie zagrożenie życia, będą ataki terrorystyczne. Polskie, a Polska potrzebuje silnej ręki. Ręki Kosztowniaka, ręki Witkowskiego i Kryszna Konrada. Ale, ale, ale, ale, ale. Panie, panie, panowie, to wszystko bym puścił w skarpetkach. Ja ostrzegałem, przestrzegam, a teraz, a teraz pomnik Hobernardyn y, ludzie, zastanówmy się nad sensem życia, panie kelnerze, zastanówmy się nad sensem życia. Teraz będą pomniki kładli ludzie, nie tędy droga. Ja ostrzegałem, przestrzegałem, ja to wszystko w skarpetkach pogonił.